banzello Andamento dela como me banzello Ser set like a Cristiano, no Nano, no Ronaldo, do. Mas o body dela deixa todos loucos Atrofia em todo young, Naga no block Naga no block, são bola de ouro uh. outro fio Mulher heroína, ecstasy, pô O cheiro dela me deixa todo dopado Dopado, dopado, do A mistura dela é o meu puro O Rosto de bujurra, rabo de bacongo De bacongo, é que não